お前はなんでこんなことをする俺にとっその理由をお前に話したところ何も変わりはしないだがもう一度ゆっくり話すてうだ